сон жер жерке сон сонун жерке эне ушул жерден эле тамактанып кетели а ооба бир жакшы обед кыла алайынбы эмне жейсиң эй сен байпагын алмаштырдың беле ооба алмаштыргам сен жана сары шкафтың түбіндегі кішінекей туалетканың жанындағы коробканың ішінен носки кеде беле жоқ мен тээ баягы кире бериште эле байпак коюп коюп турсуң го ошону алып эле кийип чыгып баса бердим анан шермеде сен өзүң маскаңды тааныбайсыңбы ал менин байпагым да эмне болуп тур эми эчтеке болбойт бас мен носкинда составында отурасыңбы майрам жаным ғой жаным майрам мен мен, мен сені сүйем майрам иш Не тұтасың Не ким ал майрам. Қайсы майрам? Қайсы майрам? Сен айтып отпайсың майрам, мен сені сүйемін деп отпайсың, жөн Жөнтіп ше. Қайсы майрамды айтып отырсың Жаның жөй, айтпайсың деп отам. А, естіп едім мен. Жаңа түшімді мен ақаев екенмін да ана сен майрам болып қалып тұрсың да мен сені шақырып алып тұрмын да елестетсең қойшы қойшы қойшы қойшы жүре тұршы ата үйде кім бірінші атаман апам ба или сіз бе үйде деген атасы бірінші атаман мен бірінші атаманмын да бардығын чечкен мен болам үйдө мен башчымын балам бі? апа муну билеби акырын апаң угуп қалбасын, э Ақырын. Мұны мен эле экөөбүз эле билебиз ата ооба балам эшикке чыгып ойноп келсем болобу апаңан сурачы балам а Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ. Жоқ. Жоқ. ой Ne oldu? Uf. Ee, ne Жаман түш көрбөдүң бе әкелме? Эмне түш көрдүң? Жаман страшный түшкен. Түшімдөчі? Мен саға дағы қайрадан өлен аттырым да. Тірініп барчар жаң. так Нурбек, давай жақшыға мен кеттім қақа кеттім қызықсың ғой қандай қақа кетмек үйге кетемін мен мен мен жашабайсың мен жашабайм құдай сақтасын э ооба точно ойлондуңбу точно келбейм анда сөз берем деп айт кайрылып келбейм жашады экен жөн нормально экен э билбейт экенмин мүмкүн айтып эле койдум жарашат же жарашпайт билбейм дейм жаным билбейм жарашабы жарашпайбы билбейт экенмин эмне билбейсиң жөн айтып кой деп сөз го бул баасы бар бекен баасы эй баасы жок экен да анан тұр ғой анда билбейм алтын жарашабы жарашпайбы анда билбейм жейсің ба балам тамақ жейсің же жеви нұрбек жегізші оны бірден бірдеме Исқақ, балам сен тамақ жесең бойың чоң болып чоң болып өз-өзің сен дағы мақұл ба же балам тамақ жеш керек ата о сіз дағы чоң болып өсесіз бе мен эми каяка өсмегілем, балам Болды да мен эч жака өспөйм да болду эми сен өсөсүң Анда неге тамақ жеп жатасыз? Не қотасың? Не болды? Гимо Катюша деген. Иә. Yeah. могул катюша деген ким деп сурап атам алып келчи бери катюша эмес бул мен машинеге запчасть карап атам бул катушка катушка мынакей мына мына мына машиненин запчасты бул катушка ошо <laughs> да эмне запчастка окшош кызбы деп коем эми ушинтип кызгана бергениңди токтотчу алтын айланайын ай эми биз экөөбүз үйлөнгөндөн кийин болду да мен сени сүйөм да алтыным башка ким менен сүйлөшмөк элем чын элеби ооба да чиппа чынбы мисалы элестетсең мен телефон болсом сен сим картасың элестет телефон сим картасы иштебейт да туурабы мисалы дейм да ошондой элебиз да биз бири бирибизге ошондой эле байланышыбыз бар да дейм алтыным анда мен чай куюп келе калайын а бар чай куюп даярдай бер азыр барам мен айгерим айгерим азыркы телефондорго төрт сим карта түшөөрүн билбейсиң да